J'ai pas, euh, pas suffisamment de recul hein, pour dire que euh, mes élèves seront des super citoyens du futur. J'en sais rien. En tout cas, je suis très fière à la fin de chaque projet du travail qu'on a fait ensemble et surtout de l'éveil que ça a suscité chez eux et aussi chez moi. Je m'appelle Sarah Hort, j'enseigne à Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée, dans une classe de CM1-CM2, d'une petite école rurale de 6 classes. Voilà, et je fais bâtisseur depuis 4 ans. En bâtisseur de possible, en fait, ce sont des adultes qui se sont dit que les enfants étaient capables d'avoir un, un poids, d'agir sur le monde. Comment ça marche Il y a quatre étapes. La citoyenneté fait partie des programmes depuis longtemps, mais j'avais beaucoup de mal à enseigner la citoyenneté par le papier. Et je voulais permettre à chacun de mes élèves d'aller au bout d'un projet, d'un questionnement, et de s'engager réellement, en fait. De sortir de la classe et de voir qu'ils ont un impact citoyen sur la vie, même s'ils n'ont pas 18 ans. Oser les idées folles. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore à notre charte, là Oui, je sais pas, mais ne pas faire aux autres qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Par exemple, Laura Écouter les autres et être attentif. Donc on est à l'étape 1. L'étape 1, c'est identifier un problème qui me touche dans le monde, en France, à Beaulieu, dans mon école. Je suis indignée par, je me sens concernée parce que. arrêter la pollution de la planète, déjà avec euh, les voitures et tout. On est bien et puis eux ils sont dehors, ils sont tout froids, il faudrait peut-être les mettre dans des foyers ou des choses comme ça. Donc avant de commencer le débat, je voudrais déjà que chacun d'entre vous euh, mettre son étiquette sur le problème principal qui l'intéresse. La principale crainte, c'est de ne pas savoir où l'on va. Puisque le principe de bâtisseur des possibles, c'est vraiment que le projet vient des inquiétudes ou des attentes ou des enfants. On connaît le cheminement, mais les actions euh, sont inconnues. Et ça, ça c'est euh, c'est comme être en haut d'un très très grand toboggan et puis euh, se dire euh, qu'est-ce qu'il y a en bas, je ne sais pas. il faut y aller. Il faut que tu choisisses. Hein. Alors, l'objectif, c'est d'argumenter. Il faut qu'à midi, nous n'ayons plus qu'un seul problème. Dans les écoles, il y a beaucoup d'harcèlement. Il y a des gens, il y a des enfants qui se battent. Il faut qu'on arrête les bagarres les disputes et tout, pour éviter de faire les embrouilles et pour mieux s'entendre. Je pense que euh, l'harcèlement, c'est quand même un peu moins grave que la pollution, mm, parce que la pollution, ça touche la terre et ça touche toute la terre, enfin, euh, pas forcément toute, mais ça touche quand même la terre. Et je pense que euh, euh l'harcèlement, euh, il y a quand même des personnes qui poussent au suicide et ça se fait... Enfin, c'est grave, quoi. Il y, a, des guerres et donc il y a ils fuient leur, euh, pays et ben après ils se retrouvent euh, dans la rue avec rien. Les robots, euh, ils commencent à remplacer l'homme, mais il faut arrêter ça parce que après, plus tard dans le futur, il y aura deux fois plus de gens au chômage. donc il va y avoir déjà plus de manifestations. Et euh, on pourra peut-être pas faire notre boulot quand on sera plus grand. Les robots, ça va peut-être plus vite, mais les humains, c'est un cœur et tout ça. Enfin, Il y a souvent des gens qui respectent pas les règles et du coup, euh, c'est ça, la pollution, ça va être dur pour résoudre ce problème. Peut-être qu'on ne peut pas arrêter la pollution totalement, oui, d'accord, mais on peut aider à l'arrêter. La plus grosse partie, c'est quand même... Projet Bâtisseur de Possible nous pousse de toute façon à changer de posture on ne peut plus être l'enseignant qui est au milieu de la classe et qui dit tout. Le projet part des enfants. Donc, euh, moi, le projet pâtisseur m'a appris à me mettre de côté, à me taire. je préférerais que tout le monde la terre de ou alors que quelques-uns meurent de pauvreté. Enfin... non, non, mais, oh, non, mais, non, mais, il y a tout... tout le monde meurt ou il y a des gens qui meurent de pauvreté. Euh, si, la terre meurt, c'est 7 Donovan. Nathan. Ivan. Ulysse. Maurice. Nathan. Ivan. Qu'est-ce qui cause la pollution Mais j'aimerais que vous, vous pensiez à vous personnellement dans votre vie, là, nous. Qu'est-ce qui cause la pollution dans notre quotidien. Et ensuite, quelles en sont, de Quoi Oui. Ben, suis un peu. Les conséquences. Moi, j'ai choisi de travailler, de faire travailler d'abord les élèves de façon individuelle parce qu'il est très important que chaque enfant se pose euh, les questions à chaque étape. Ensuite, il va confronter avec son voisin pour pouvoir euh, mettre en mots sa pensée. C'est une étape aussi importante parce que si on passe de l'individu au groupe, euh, certains élèves ne vont pas du tout s'exprimer, ne vont pas... Euh, ne vont pas argumenter. Une fois qu'ils ont travaillé de façon individuelle puis qu'ils ont confronté à deux, alors on met en commun par groupe. Hein. Ben ben ben. Le problème avec les voitures, c'est que c'est, enfin les électriques, ça coûte cher, je crois, donc euh, c'est pas non plus. En plus, les électriques ne font pas de bruit, donc c'est quand même assez euh, grave c'est pour les accidents. Non, ce que, elle a dit ce qu'on peut faire. Ah oui, on peut peut-être pas contrôler une usine. Une fois que chaque groupe a fait sa synthèse, on affiche au tableau et là, toute la classe, euh, toute la classe participe. Blessé, accident. Vous êtes parti vraiment très largement. C'est très bien. Maintenant, on va resserrer un peu sur vous, votre quotidien. Parmi les causes, il y a une cause euh, qui revient tout le temps. Les déchets. Vous allez faire la maquette de votre univers à vous. Et je veux que vous matérialisiez les endroits où vous trouvez les déchets dans votre maquette. Mais l'étape zéro, c'est l'étape qui prend le plus de temps sur l'année et qui n'est jamais finie, puisqu'il s'agit du climat de classe ce qui est indispensable, c'est donner l'habitude aux enfants d'échanger et donc de respecter la parole, de respecter le calme, de se respecter, de ne pas juger, d'avoir une certaine autonomie, donc une, habitude de travail en groupe, ou hum, par deux, ou, même du débat. Mais ça se construit tout le temps. Et, et parfois on a l'impression que ça y est, on y est, et il faut encore s'arrêter et reposer les choses et reprendre les règles et, en discuter. Et euh, du coup, les déchets, il y, en a ici, mais ça, c'est des déchets qui ne sont pas mis dans les poubelles. Donc on en a mis un là, un là, là, il y a une poubelle. Il y a une sorte de déchet qui revient régulièrement quand même. Bah, les bouteilles, les papiers. Les papiers à terre. Les, les déchets à terre, c'est pas forcément des papiers d'ailleurs. Donc peut-être que là, vous pouvez agir. Mmh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour les déchets qui sont là maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que des déchets reviennent On pourrait créer bah, une équipe euh, de déchets. C'est dans la durée euh, ben, je sais pas. Ou immédiat Je mets entre les deux Oui. De mettre, une affiche ou alors une loi ou un truc de genre. Une affiche où bah, dans, les, quartiers euh, un peu euh, pas mal fréquentés, dans les trucs où il y a pas mal de personnes qui passent et qui peuvent bien le voir. Faire un compost pour la cantine. Euh, quelle solution immédiate sur la durée Pour ce point-là et ce point-là, il faut rencontrer quelqu'un de, de la mairie. Vous pourrez contacter qui Je pense que là déjà, avec ce qu'on a, c'est bien. Et on est arrivé quand même à une solution, des solutions même, qui, répondent à notre problème. Bonjour Jean, c'est Nora Garot de l'école René Goscinny. Mais c'est qu'en fait, on a, on a, un projet bâtisseur de possible et on aurait besoin de vous. Euh, euh, pour euh, aménager un compost affiché dans vos lieux, et euh, aider l'équipe municipale à installer les poubelles. certains il y en a certains qui ont laissé des sachets, d'autres qui ont laissé des bouteilles de verre. Ils les ont cachées. Il y a eu des mégots de cigarettes près de l'école. Des mégots cigarettes. Maintenant, sur votre affiche, qu'est-ce qu'il va falloir retrouver une phrase. Qu'est-ce qu'elle dit la euh, phrase Bah, pour éviter de polluer. Et euh, de faire un dessin avec un bonhomme qui met euh, des déchets dans une poubelle. Quelle phrase allez-vous mettre Comment il faudrait qu'elle soit pour que les gens la retiennent Merci Jean d'être parmi nous. Voilà de passage dans ta classe. D'avoir répondu à notre appel. <clears throat> Alors il y a Robin et Sacha qui vont te présenter la situation. Robin. Et ensuite, Robin. Robin. Et ensuite, ils ont des questions à te poser. Voilà, et j'essaierai de répondre. J'essaierai de répondre. Oui, mais il y a aussi des spéciales pour journée, spéciales pour... Alors nous, pour l'instant, on n'a que le papier et le et Le verre. Et en fait... Le lien entre les apprentissages scolaires et euh, le projet bâtisseur, enfin les liens sont nombreux. Il y a le langage oral. On a énormément de mal à travailler le langage oral en classe. Et là, le projet permet de nous faire travailler cette compétence-là. Tout ce qui est écriture aussi. Il y a un moment donné, dans le projet, on est obligé de passer par le, par l'écrit. Écrire euh, cinq lignes sans erreur, euh, qui a un sens et qui a un but réel, concret qui nous sommes. Nous sommes une classe de 29 CM1, CM2. Nous vivons à Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée. Notre école s'appelle René Goscinny. Nous travaillons en îlot et nous nous entendons bien. Notre défi est de faire le défi bâtisseur en cathédrale en quatre étapes et en une semaine. Voilà, ça c'est en ligne. On va faire un point. Ça s'appelle la fiche tête, cœur, main. La tête, c'est ce que j'ai appris tout au long du projet. C'est ce que je vous demande souvent à la fin de la journée. Qu'avez-vous appris aujourd'hui Là, c'est qu'avez-vous appris avec le projet bâtisseur le cœur, c'est ce que j'ai ressenti. Et les mains, c'est ce que j'aurais aimé continuer à faire, ce que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que le projet bâtisseur de possible vous apprend euh, Travailler en groupe, parce qu'on travaille énormément en groupe. Parce que bâtisseur de possible, à c'est pour être ensemble et régler, un problème qui peut toucher le monde. Trouver un problème commun. Avoir des solutions. Avoir des solutions réaliser au moins une solution. On en a plusieurs, donc on en a réalisé une. Et partager, on a commencé le partage, vous avez écrit tous les textes, il n'y a plus qu'à les taper. Donc, défi réussi ou pas Madame, bah, on faire ça. Bah, je pense que c'est très bien. Bah, là, à la fin de mon projet avec mes élèves, je me sens euh, encore super étonnée et ravie de ce qu'on a réussi à faire en une semaine. Et euh, c'est une grande fierté en fait. Ils ont envie de continuer le projet le début, j'ai juste, euh, voilà, j'ai donné la petite étincelle, on y va. Et là maintenant, ce sont eux qui me portent. Et ça, c'est très chouette. Bah, ça donne envie d'aider des gens. Je me suis sentie euh, fière de moi parce que je faisais quelque chose pour la planète. Euh. C'est très important ce qu'on fait. Bah, c'est très important la pollution. J'ai appris bah, que si on est petit, c'est pas grave, c'est pas qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. J'ai pas décroché une seule fois en fait. J'ai appris à leur faire confiance, j'ai appris que en leur faisant confiance, on arrive au bout des choses. Et que par ce biais-là, euh, bah moi aussi en fait, je, je, je, deviens un peu plus citoyenne que je n'étais. Voilà, j'ai appris à devenir citoyenne avec eux.